Eiks mä, ei, eiks mä bait, mä bait, mä hyppäs pommi on sit vielä. Pommi on sit vielä. Vittu mikä... Mitä vittu? Vittu! tässä valoissa! Vittu tässäkin eko, pelissä, vaan pelkästään sun pitun valoissa. Ei saatettu ajoitettu itsemurha. I would turn a nigga into a convertible. У нас пока Хиросима практически на запад. Juokse, juokse, juokse, Rami! Kannat chillaa. Rami, oi! Hullo, hullo! Mitä? What? Vittu. Sä näit sen, miksi sä et ampunut? Niin Hei joo! Pysty mora! Jaha. No vittu mut pistettiin vittu P2. että mulle sä et vihollinen. Kuka toi sanoo? Bill. Maini. Oh, oh, oh, oh! Silo. <laughs> on rakennusaine. Hoida. Kyllä. Viikko sieltä vitu palauksissa, voit joku... Mä en darkissa, mennä palauksissa. Mitä vittu? Tulee vittu midistä vielä. Tää hödään. Kuun. Auschwitzissa. Koska jos ne ei kulkenut niitä, Mitä kuvat on diikoi? Brrrr. Moro Jesse. Okei, kuit. <laughs> <laughs> <laughs> arriba, Mitä? Mun vihulla on AK ja mulla on Glocki. Okei. No kato, kato ton mun smokea, miten se ländää tonne ylös. Mitä? Päivässä joku... <laughs> Mitä vittua? Päivässä ei ole 374 tuntia. Mä oon 364 päivää lähemmän kuolemaa. Häh? Niin. Kolman vuoden päästä. <laughs> <laughs> Encore